Bună! Astăzi vreau să vorbesc despre un verb uh, pe care eu îl iubesc, a reuși. Mulțumesc, Carmen! Um, pentru mine a reuși înseamnă a avea încredere tu în tine însăți, nu ceilalți. A simți ce trebuie tu să simți pentru tine, nu ceilalți să simtă pentru tine. A reuși înseamnă a decide tu pentru tine, nu ceilalți pentru tine. Înseamnă a inventa o cale, chiar dacă ea nu există, înseamnă a crede orbește exact ca pasărea Phoenix ar, a crede orbește în, în drumul tău. Pentru tine ce înseamnă a reuși?